Eh, io, io l'ho, l'ho conosciuto. Sapete, l'ho conosciuto bene, Gesù, il vostro Gesù. Ma non era, non era affatto come molti di voi lo dipingono, era veramente, veramente umano un uomo in tutto e per tutto, un uomo incerto, dubbioso, spaventato anche, fragile, insomma. Ma al di là di questo aveva... aveva... davvero devo dirlo, aveva aveva un cuore, un cuore immenso. Sentiva, capite? Sentiva tutto. E non si proteggeva da niente. Non, non rifiutava nessun sentire. Tutti i dolori erano suoi ma anche le gioie. Sapeva godere della vita come, come nessun altro ed era sempre immerso nell'amore. Era immerso nell'amore. Piangeva in continuazione per la gioia, per il dolore. Perciò sapeva, perciò sapeva, perciò poteva vedere le tante verità che, che riguardano l'uomo e la vita, perché amava, amava, amava. Maestro, buon Natale, Malacoda. Buon Natale, ora Debo andare, Debo andare.